Quand chaque jour je contemple le ciel, je pense à ce jour-là où je le verrai dans toute sa splendeur. Ce jour où je verrai celui que j'ai tant de fois attristé. Ce jour où je verrai l'amour personnifié. Jésus. Mon ami, mon confident, mon papa, je rêve de ce jour-là où je monterai et demeurerai auprès de toi pour toujours. C'est mon espérance. Là-haut, j'irai là-haut. Là-haut, j'irai là-haut. cielo. pour cette vie. Je suis le plus misérable des hommes. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité, j'en serai de même.